aqui, ó. carro pegando fogo na Middlefield com o Woodside. Que loucura! Parece ser um Jeep, um SUV. Parece que os bombeiros ainda não chegou, não entendi o que está acontecendo.